Primer pas, deseu a l'escriptori els dos arxius que us hem enviat per correu. Obriu un document Word qualsevol, en blanc. Inventarem el tamany perquè pugueu veure els resultats i escriurem una paraula. Veieu? la, la paraula que fins ara no era correcta, la subratllada. Anem a fitxer, opcions, correcció, diccionaris personalitzats i aquí copiem aquesta adreça. Amb el botó dret, copiar. No tanquem res i anem al botó d'inici per buscar ordinador. Aquí l'adreça que teníem copiada l'enganxem i hi anem. En aquest espai és on hem de traspassar els arxius que teníem. Un. Diu substituir? Sí. I dos. Ja podem tancar. I aquí, on érem abans, busquem afegeix i hem de marcar un dels arxius. Podem fer doble clic i ja queda instal·lat. Diem d'acord, d'acord, i ara, veieu, comprovem que és al revés. La primera opció, que abans era correcta, ara no és.